Abiyo, ya, gua anu nak lah bodoh nengu ni. Okey kena gembira kita bayo. Ya? Gini aku nak ayak kamu. Ayak ke apa bayo? Ya? Aku duduk kelih ke. Ramalah sa'in. Okey tu dah raci ke bukuku. Baju. Aku rusin sa'in. Aku minat menang kau tu. Tidak sekat minat lah sa'in. Kalau boleh sekor, kau boleh beli sekretor kalau kita jual mahal buku tu sa'in. Baju. Aku dulu sih, Denuk tak ada. Oh, denuk tak dulu sih lah beyo. Amo tengok betul-betul mau bemak no ada lah senko Tome lah. Habis denuk dia. Kok tome tak jadi saya. Oh, kena kuku kuat. Yo panggil gula weh. Ah, ha, hantu lah saya. Ha, ha, Kalau gitu ya beyo. Mari kita cuma bemak. Eh? Kalau gitu, mari eh, eh, saya. Tak kisah. Mari, saya. Wah, nak wayah lah, kita bayi nampak dua kali. Gini mak, kau nak kata kejauh dengan syak ini. Ngerti mak, amu ah, kejauh benar besar benar lagi dengan ah, abiyah ni. Kejauh kan, apa ya? wayah? Hai, wayah bagi, wayah bagi. Gini mak, lo ni orang kalau ibu lah. Minta raci oh, kuku mak lo ni. Aku nak bagi pinjam. Oh, denok rumah mu mak. Denok rumah mu kat orang tu ayak belakang lah. Sekenak pasal malam, pasal bagi kita kopi. Denok rumah jadi. Tak ada ya. Nenok mana dia? Aku tak ada nenok. Marilah mak aku pinjam semua tahu ke Kata aku nak kena semua nak pinjam. Kau oh, yang tak ada tak ada. Sehati ada. Itik ada. Ha. Ha. Mau nak ambil eh. Ha. Nombor tu ada. Tengok dah ambil. Ha. Aku tak ada nenok. Gini mak, mu tak ada sehati mak tengok. Berarti tak ada ya, tak ada ya. Gini lah mak kalau tak ada kat hotel aku mula ke. Kau Kamu pinjam dua kah baru Tiga belas lapan riyal tu Aku nak lagi ni Gede ya? Ute. Oh, ute, ute mula Ute mula, aku nak mak hari ni Gini dulu ya Kalau nak kak, ada lah nak tu Ada seko, seko tu tak lah, lah, lah, ada lah Aduh saya uh, ah, Mumbui saja kau Kau kira ah, jual Ah, kalau you are kau yo. Mula lo mesti nak beli. Tak ada mesti nak beli yo. Baru ni orang nuzi, nuzi le. Ingle, ingle. Nak beli ni belas juta. Kuat no. Dia nak sama. Lain. Apa? Dia kata orang okay, New Zealand nak beli ni belas juta. Ikut dia lah. Asal dia beri. Ambil oi. Ambil, ambil, ambil, ambil, ambil. Ah, cekli, cekli, cekli. Ha. Wah. Pagi be mak, tegi aci buku kuku be mak. Ah kalau gitu tak, tentu kena gi. Sungguh, kau mana? <laughs> Ada aci kini nak, nak tunggu dah tunggu tunggu tunggu tunggu. Siapa? tunggu eh? dia be. Nak ya? kata bi mak gaji, kata mana? Mana? Mana dek? Nampak tu kocok. Eh, bukan imam tapi orang, dua orang be. Orang apa nama dia? Tu pokok tu pokok. Tahu ku dia lah saja orang. Hari ni masuk ni piti kita. Hei. Eh, Abang Pak, gimana lu muncul ni? Dong, gimana kak kita tak masuk marina buru ni? Tahu tak? Tahu tak? Tahu tak? Tahu tengok gue. Tengok dah, tengok gue. Mari tengok tengok, mari tengok tengok, mari tengok tengok. Oh, demon ni rupanya. Sabarlah burung tak turun kat kita pun. Kalau gitu, dia nama yang mana? Dia nama yang mana? Ni bukan kau kasi dia. Kau sekitar, kau sekitar. Kenapa dia hek punya duk jebok? Ayuh pergi. Kau dia? Hek! Dia ni kecek kasar. Pahal aku mana, habis mak mana, lemur culik gini namanya lagu ni putih mereka, kamu tak kau kamu tak kau hari ni kalau demo cuma kamu sekarang kita kau ni kalau kau sekarang kau demo dengan aku kamu ingin mati kamu ingin mati dia kau ha, ha, ha. ni tak boleh nak kau ni, Ruzuki masih masih. Demo berucak kisah Kita berucak gapo ni tengok Tengok ni, tengok ni Ha, Yang ini jual lagi yang ke beli Kalau gitu, kita kacau Kita kacau, kita kacau, kita kacau Wah, no, dia jabah mu ni mah. Ah, bolehlah. Aku teh re oyo gini. Ami banyak. <laughs> Ami banyak oyo. Oh ya. Lemo kena kocok nak ke kawe. Tepo, tepo. Saya mati, saya mati. Ada nak saya mati. Kawe jadi uh, jadi referee. Ada saya. Ah, uh, demo ni dengan kawe nak nak letak undang-undang. Itu mana? Itu mana? Dah, dah, Ha, demo ha, lucu tak boleh. Ha, siku tak boleh. Ha, tu dia. Ha, mu boleh berlakon, Mak. So, lagi kau nak rakyat ni, demo ha, sepak sama sikap pinggir lah bawa. Kalau demo ha, sepak sama sikap pinggir lah kata, ha, apa nama ni, kira halah demo. Ha, mu mak boleh berlakon atas bawah kau, mu mak. Oh, lah, mak. Lah, mak. Abiyah, abiyah. Aku tengok Gak podio lah lagi dulu Ah, ah sudah kerja lah saya Sudah kerja lah Bukan orang okay. Ah, Hanya buat lagi dengar eh Sama weh berhenti lah sama weh kota, weh Dengar pun buat lagi Dani Ha, Gak lah Ni buat lagi dengar aku lah Rugi lah Gak yo Amau yo Amau yo Amau yo Itulah panas sangat Salah saya rum Jadi kesalahan besar mungkin Berbuta ke sana Rugilah Kita tahu ni apa ya nin ka lupi ke palo puse gachi gachi wen mene do so gachi buro chagi ho timu hey bele bele wen mene ja melo nin ka lupi ke palo puse gachi gachi wen mene do so gachi buro chagi ho timu Nak bui penuh masa lapar Hai belai-belai puah dok saja Di masa hutan bibiknya denok Racik dok teh denok menyamuk Panggil gulawe nak tunjuk manggok Gulawe tiba turun berlagak Racik dok teh gulawe tak napa Nasiknya malai jerak kena tegak Hai pelek-pelek weh Manager meloning kalupik pa lo po sinh hay gà chị gà chị quê mẹ nè được so gà chị bồ rô chai ho tim bơ Sekali ingat berasa no suka Tunggu burung turun sampai jenero Hingga denok behe kau ni gila Sebab tu lawe kena jaga-jaga Denok hok saya jangan duk lepa Kena rasa bimbe takutnya saja Behe kau muse tubik perut berela Pahmi ke tak demulah sakit pala Moga denok hok pinggir dengan tu tua Pele pele we mene ya me nin kalu pike Palo lo puse Gachi gachi we mene do so gachi buro chari ho timu Hey pele pele we mene ya me lo nin kalu pike Palo lo puse Gachi gachi we mene do so gachi buro chari ho timu